Sabi mo, mahal mo rin ako Bakit ba tayo paninakal? Nababatid ko, ikaw lang ang mahal ko Bakit ba tayo paninakal? Noong nasabi at ikaw ay nagtampo Sana'y malaman mo hindi pa rin ako nagbabago Ikaw pa rin ang siyang mama ang tibok ng puso ko wow. Lipas man ang panahon Dati noong saya Hahayaan mo na ba na mag-isa Kapag naisip kong wala na sa piling ko Anong lungkot ang nadarama ko Anong nasabi ba't ikaw ay nagtampo Sana'y malaman mong di pa rin ako nagbabago Ikaw pa rin ang siyang mamali Ang siyang ibigin Ang tibok ng puso ko Ikaw pa rin ang siyang mamahalin, ang siyang ibigin, ang tibok ng puso ko. Wow! Ikaw trong mong an Thank you.